嗯，哎呦我的妈！快，嗯。 又香又甜，滚！哎呦我的妈！啥也不是，滚！哎呦我的妈！啊！啊！啊！啊！ 嗯，可以。追！追！哈哈 他来喽！